Mi nombre es Víctor Manuel Rico Cusí, yo soy yucateco, 110%, y voy a emprender en una nueva aventura que es Cabo a Cabo. Desde los 16 años empecé a, manejar moto con una pequeña, una Honda 80, 90, no sé, centímetros cúbicos y de ahí fui avanzando y subiendo conforme pues, pasaron los años pues subiendo de cilindraje yo siempre he sido aventurero toda mi vida he, viajado en moto y, ahorita que ya tengo una oportunidad pues, pues ya cada vez los viajes son más largos pero sobre todo conocer lugares y culturas, gente. viajado de aquí de Mérida hasta Alaska, hasta el punto más alto de, Norteamérica que un vehículo sobre ruedas puede llegar, que es a, Dead Horse, Alaska. Y ya al sur, a la Patagonia, a Tierra del Fuego, que es Ushuaia, que es el, punto más austral que puedes llegar igual en vehículo las personas que conoces en el camino te, abren sus puertas, te tratan súper bien, sobre todo en, Sudamérica. Ahí hasta gente que no te conoce, te topas con ellos en las gasolineras, en, algún lado, te invitan a sus casas, te invitan a comer y siempre quieren oír tu, historia de tus viajes y todo eso. muy emocionante que me ha sucedido en, los viajes que he tenido. Es la Ruta 40 de Argentina, que allá sí, sí, sí pasé momentos de, mucho, mucho temor, si lo voy a lograr terminar, porque fue una ruta bastante fuerte, bastante dura. En, un momento ah, estaba yo atravesando un, un río y, me atoré, me atoré a medio camino y ya la, corriente ya casi me estaba arrastrando porque me habría yo atorado con una piedra que, que topé en el camino y no podía avanzar y, ya el agua estaba viniendo, me estaba empujando hasta que vinieron cuatro personas a ayudarme. Movimos la, moto de ese lugar, de ese punto y ya pude yo avanzar. viaje, pues obviamente empiezas desde aquí, desde este, aquí sería el, pues no el kilómetro cero, pero de aquí mando la moto a Veracruz en camión, ahí en Veracruz sube a un contenedor y va a tardar aproximadamente seis semanas en llegar la, la moto. Yo viajaré unos días antes de que llegue y de allá es a Sudáfrica, a Ciudad Cabo de Ciudad Cabo me iré a, Cabo Agujas, que está a 150 kilómetros al sureste. Allá es el punto más al sur de, África, el continente africano. Allá empiezo, allá sería, por decir, el, inicio de la ruta cabo a cabo. Y ya me lanzo al norte hacia Egipto. Y si se puede, cruzaré Libia, luego Tunisia, en Tunisia, cruzo por ferry a, Sicilia, luego Italia, en Italia y hacia el norte, cruzar Europa y llegar hasta Cabo Norte, Noruega, que ese sería el final de, la ruta cabo a cabo. El conocer diferentes lugares, diferentes culturas, el viaje, eh, los obstáculos que me van a me, voy a topar y, y este, lograr ser es pues, el primer yucateco y quizás el primer mexicano en, darle la vuelta al mundo en motocicleta, Los mayores retos, la familia y todos los pendientes y la logística en, cómo vas a cruzar y a averiguar los permisos de la moto, la, naviera o por avión, cómo la vas a mandar a la moto y, esperando que llegue a tiempo y, luego todos los preparativos mi logo siempre ha sido ah, haciendo lo que otros sueñan, porque aunque estoy realizando mis sueños, pues muchas personas que no puedan hacer esos viajes, pues, pues son sueños para ellos.